богино биш хугацаанд баг уш зөрчилтөө замыг туулсаар үндсэн хуулийн өөрчлөлт их хурлаар орж ирж байна л да. Тэгэхээр энэ үгний ихэнд бас нэг хэлхийг хүсэж байгаа зүйл нь бид нар ер нь альва зүйлийг асар их тийм гойчилж хэлдэг. За энийг өөрчилчүүл бүх зүйл үндсээрээ сайхан болчих гэж байна. Цэнгэлийн манлаад хүрчих гэж байна гэдэг. Хэдхэн жилийн өмнө үндсэн хуулийн өөрчлөлт бас л ийм замаар л хийгдэж исэн. Тэгэхээр анханасаа ер нь сайнтай муутаа гаргаж байгаа үндслүүдийг зөвхөн нэг талын сайн талын ихээс саар талтаанаас ингээм хамттан тал талаасаа ярилцаад явах нь их зүйтэй баг. Энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэндээ ганц өгүүлбэрээр нэг хоёр хоёр утга санаа өгөхий ганц өгүүлбэрийн заалтал орж ирж байна л да. Ганцхан өгүүлбэрийн заалт. Энэ дээр удаан хугацаанд хэрэгдсэн ардын намын зүгээс ч ярьжсэн хүний эрхийн асуудлууд, арчсан намын зүгээс бүр олон 10 жил баг үргэлжилсэн маш олон тэр зүйтэй заалтууд өргөн баригдсан саналууд хүргэгдсэн одоо бүгдээрээ байхгүй За энийн дээр ярьж байгаа нэг э, сая одоо хэлцүүлгийн явцад ингээд сонсоход ярьж байгаа үндэслэл нь дараа нь илүү өргөн бүрэлдэхүүнтэй парламент энийг хийгээл гэж юм л да. Тэгэхээр харин надад эсэргээрээ нэг үндэслэл байгаад байгаа. Энэ парламент чинь одоо 57-оор үндсэн хуулийн асуудлын хүнд байхад за 152 гэдэг тоогоор бол 110 20 хүнээр явах нь байна. Үндсэндээ энэ э, магадгүй хамгийн багадаа 5 6 нам парламентд орж ирэх нь байна. Яг зарчмын иргэдийн эрхийг эрх ашигыг хамгаалсан, иргэдэд эрх нэмэгдсэн тэр зүйтэй олон зүйл заалтууд чинь энэ удаагийн өөрчлөлтөнд орох ёстой байсан юм шүү. Үндсэндээ энэний дараа үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орно. Үндсэн хуульд өөрчлөлт орно гэдэг чинь үндсэндээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн тэр хаалга цонх өөрчлөх боломжийг бүгдийг нь бид нэр хааж хадах гэж байна шүү дээ одоо үндсэндээ баг. Энэний дараа үндсэн хууль өөрчлөгдөн гэдэг зүйл бол үнэхээр хэдийгээр гой үгээрээ нийгмийн зөвшөлтсөөр гэж хэлж байгаа ч гэсэн цаана хумигдана. Тэгэхээр нэгэнт үндсэн хуулийн өөрчлөлт ирж байгаа үед үндсэндээ э, гişүүдийн тоог нэмэх энэ олон зүйлүүдээс гадна иргэдэд эрхийн шилжсэн тэр зүйлүүдийг хэдүүлээ энд оруулах байсан юм аа. Энийн дээр мэдээж янз бүрийн улс төрийн нөхцөл байдлууд нь яваа. Гэхдээ яг одоо ингээ гудамжинд гудамжинд гинэ ер нь тэгээ дайныг эсэргүүцсэн жагсаал хийсэн залуучуудын эрх нь одоо зөрчигдөж байна л гэж байна. Тэр монгол хүү мөн Эрдэнэс эхлээд энэ олон залуучууд чинь үндсэндээ шүүхийн алхацаа хөгдөөд ингээд явах юм байна. Эднэрт тэр дээд талд нь илүү том боломж, үндсэн хуулийн цэцгийн боломжийг бид нар бас гаргаж өгөх байсан шүү дээ. Гэх мэтийн цаана 10-аар 100-аар 1000-аар тоологдох олон залуучууд энэний цаана бий. Олон иргэд энэний цаана бий. Үндсэндээ миний санаа бол үндсэн хуулинд нэгэн төөршөлт орж байгаа бол иргэдийн талд хийх ёстой шүүхийн хараа тус байдлыг хангах ёстой, төрийн чадамжийг дээшлүүлэх ёстой, үндсэн хуулийн дархлааг дээшлүүлэх энэ олон зүйл заалтуудыг энэ удаад оруулах боломжийг үндсэндээ бид нар ингээд алдж байна. Энийн дээр бол би бол хувь хүний хувьд жоохон харамсалтай байгаа. Хоёрдугаарт нь орж ирж байгаа сандалтай хоёр сандалтай холбоотой тоо нэмэх тогтолцоотой холбоотой хоёр дээр нөгөө хоёр одоо асуулт болоод саналууд болоод байгаа. Арчилсан нам хувьснаа тогтолцоог үргэлж дэмжсээр ирсэн. Үргэлж дэмжсээр ирсэн. Энийн дээр 60 40 буюу ер нь профессионалын мажоритор нь их байгаа гэдэг саналыг хэлж байгаа. Энэ санал өөрөө явсаар явсаар зүгээр арчилсан намын үүднээс харах юм бол энэ эсэргээр арчилсан намд профессионал нь илүү байвал илүү ашигтай тэр статистик тоо дата бүгд л тэгжил харагддаг. А гэтэл өнөөгийн нөхцөл байдал дээр бас судлаачд болоод янз бүрийн хүмүүсийн ингээ байр суурьд хоёр үндэс харагдаад нэгдүгээрт Монгол улсын тусгаар тогтнол гэдэг зүйл чи өөрөө энэ Монгол улсын зах хязгаар нутаг том газар нутагтай сэрэг хүнтэй энэ энэтэй холбоотой. Хоёрдугаарт нь бас профессионал өндөр байснаар ер нь дараа дараагийн засгийн газруудын тогтвортой байдал нөлөөлж засгийн газрууд ч асыг тогтворгүй болох юм биш үү? Олон нам ордог. Олон нам орсны хэлээр их том том эвслүүд гардаг. Эн чинь тэгээд эрх ашигын том зөрчлүүд үүсдэг, хэврэг болдог. Тэгэхээр ийм үднээс профессионал нь тодорхой хэмжээгээр илүү байга. Магдгүй бах бах хэмжээний зөрүүтэй 60 40 гэдэг харьцаа. Энэ энэ дээр ерөнхий сайдыг бас тодорхой байр суурь энэ дээр бас илэрхийлж өгөөч гэж хүсэж байгаа. Хоёрдугаарт нь тооны тухайд 152 гэдэг тоог арчилсан нам болоод арчилсан намын төлөөллийн төв байгууллагаас дэмжихгүй гэдгээ биднэрт бас чиглэл болгож өгсөн. Би энэ дээр энэ судлаачдын зүгээс нэг хариулт хэлээч гэж хүсэж байгаа. Ер нь энэ э, судлаачд шинжлэх ухаанд техник технологи хөгжихийн хэрээр бүтээмж дэшилдэг. Техник технологи хөгжихийн хэрээр дэд үзэс сайжирч байна. Яг одоо бүхий л зүйлээр 90 онд 2 сая байсан, одоо 3.3 сая болчлоо. Ер нь энэ э, төлөөлийн тоогоо 152 болгочихын зүйтэй гэдэг тоо нэг юм тайлбар давмгаалаад байна л да. Гэтэл тэр техник технологийн хөгжил гэдэг зүйл чинь хүн ам 50% нэмэгдэх нь байтугай энэ техник технологийн хөгжил сүүлийн 30 жилд бараг 5 дахин илүү бүтээмжийг нэмсэн баг. Энэ 5 дахин гэдэг чинь 50%-тай харьцуулахад бараг 500% гэсэн үг. 500% гэсэн үг. Тэгэхээр та нарын үдэд судалсан зүйл дотор чинь энэ техник технологийн хөгжил, дэд үтцийн хөгжил, бүтээмжийн хөгжил олон зүйлээр олон зүйлэр хүний тоог нэмэхгүй байх нь зүйтэй маа гэдэг тийм үндсэл юусоо харагдахгүй юм уу? Хүний тоондор яг энэ судлаачид нэг тоо байр хэлээч. Ерөөсөө л нэг хэлж байгаа тоо бол төлөөлөх чадвар 2 сая 3.3 сая болсон учраас 152 болчих гэдэг үндслэл чинь ард иргэдэд хүртэл бас нэг үндсэлтэй сонсогдохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийн дээр бас ер нь философт ч гэсэн тооноос чанарт шилжих хууль гэж байдаг. Тоо байгаад энэ тоог чанаржуулж цөөхөн болож илүү чанартай болдог. Энэ техник технологи бүтээнч шинжилх ухааны хөгжил төвчлэр явагддаг гэдэг энэ зүйл байдаг. Ер нь тэгээд дахиад тоотой холбоотойч болоод энэ улаан асуудлуудыг яг үнэндээ олон хүн сууж хагаад санал асуултаар шийдэж шинжилх ухааны асуудлыг санал хураалтаар үндсэндээ шийдэж болдог эсхийг бас мэддэг. Энийн цаан шинжилх ухаан л байх ёстой шүү дээ. Шинжилх ухааны үндэслэл байх ёстой. Дэлхийн хавтгай юу бүрэнгүй юу гэж гэдгийг сууж байгаа хэдэн хүн тойрцоож байгаа шийдэж бас болдгоо шүү дээ. Тэгэхээр энийг энийн дээр бас нэг тодорхой хэмжээний тийм байр суурьуудыг бас илэрхийлж өгөөч. Ер нь тэгээд энэ хилэлцүүлгүүд цааш цаашдаа мэдээж саяны үндслүүд тэр тусмаа профессионал гэдэг энэ элемент, холимог гэдэг элемент, за тэр тэрний байгаа сайн талууд бас би сар талууд ч бай. Сайн талуудыг арчилсан нам дэмжиж ирсэн учраас энэ хилэлцүүлгийн ажилд анханасаа бас ингээд хилцээр цуугаад хилцүүлэг ихний хилцүүлэгт одоо ингээд оролцоод явж байгаа. Тэгээ цааш цаашдаа бас арчилсан намын бүлэг өөрийн байр суурьтайгаар энэ хилцүүлгүүдэд бас оролцох болно. Дараа дараагийн саналууд төр зарчмын саналууд намаас өгж байгаа үүрэг чиглэл олон зүйл дээр бид нар бас тэр тэр чиглэлүүдийг бас баримталж ажиллана гэдгээ бас хэлье. За эхлээд ерөнхий сайд усна усраа хоёрд нариулнаа. За цогтгөрлөгчөний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт бусад олон саналуудыг яагаад орхиж байгаа гэдэг асуудал. Тэгэхээр үндсэн хууль бол өөрөө нийгмийн зөрчилдлийн тал талаас нь шүүн хилцэх хэвээр ийм одоо чухал баримтч учраас засгийн газар бол журмын тухайн хуулийг бол өөрчлөхгүй гэдэг юм хатуу байр суурь барьсан. За цаашдаач миний хувьд одоо улс төрд байх хугацаанд журмын тухайн хуулийг бол өөрчлөхгүй гэдэг байр суурин дээр хатуу зогсох болно. Яг л энэ бол өөрөө шүүлтүүртэй хилцэх нийгмээр олон талаас нь шүүн тунгаах боломжийг олгож байгаа үндсэн хуультай яг адилхан хэмжээний ийм одоо баримтчиг гэж бол бидний хувьд ойлгох хэвээр. Тэгэхээр олон олон ийм асуултууд журмын тухайн хуулийг давах юм боломжгүй байсан. А цахимд байршуулсан хоёр заалтын хувьд бидний хувьд одоо арчсан нам болон бусад намуудаас өөр саналууд орж ирсэн учраас бидний хувьд бол хасаад явах нь зүйтэй юм аа гэдэг ийм агуулгаар. Нэг өөрөлдвөл Шүүлтүүрэн дээр гараад 6 удаагийн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үед яригдчихсан а сүүлийн 20 жилийн хугацаанд шүүн тунгаасан асуудал бол энэ тоо тогтолцоо хоёрын л асуудал. А тэрнээс үндсэн хуулийн цэц хүний эрх болон бусад одоо асуудлыг шүүн хилцэх үү замун одоо нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй холбоотой хот тосгон байгуулах уугүй юу замун одоо улсын чанартай хот байх эсэх тухайн асуудал бол яг үүнтэй адилхан хэмжээнд шүүлтүр даваагүй байгаа. Тэгэхээр тэр нийгмийн хилцүүлэгт ороод явж гин гэдэг нь өөрөө эрт өрөө хизээ нэгэн цагт шийдлээ олох эхлэл гэж одоо бидний хувьд бол ойлгох ёстой юм бэл. Өнөөдөр бид нар энэ асуудлыг ярьж байна гэдэг маань өнгөрсөн хугацаанд энэ асуудлуудыг гаргаж тавьж исэн олон олон улс төрчдийн олон олон судлаачдын тухайн үед хийсэн улс төрийн байр суурин дээр өнөөдрийн энэ хилцүүлэг өдөрт төвшөнд ирж байна л гэж бидний хувьд ойлгох ёстой юм бэл. Тэгэхээр бидний хувьд яарад хэрэггүй бүх зүйлийг нэг доор хийх боломжгүй нийгэмдээ бид нар ойлгуулад зөвшөлтсөд ярилцах хэрээр нийгмийн ойлголцлын тэнцвэр хаана тогтно тэр л өөрөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт юм байна гэдэг энэ агуулгаар хандж байгаа. За засгийн гадраас оруулж ирж байгаа мэдээж би түрүү хэлсэн тоо хэдвүү гэхээсээ илүүтэйгээр тойргоос сонгогдох төлөөлөл нийгмийн одоо сегмент буюу хувь тэнцвүүлэх төлөөлөл 50 50% байх ёстой гэдэг нь бидний хувьд бол хүрх ёстой одоо мөрөөдлийн цэг маань гэсэн үг мөрөөдлийн цэг маань А энэ маань бид нар хилцүүлгийн явцад 70 30 болох юм уу? 60 40 болох юм уу? 50 50 болох юм уу? Энүүл ингээд л одоо нөгөө нийгмийн тэнцвэрийн цэг гэсэн үг. Аянда та хэд маань иргэдтэй уулзаад, ярилцаад хүчрээд хоёрдугаар хилцүүлгэн дээр энэ тэнцвэрийн цэг тодорхой хэмжээнд бол ингээд тогтно. За би дахиад хэлэхэд хэрвээ энэ тэнцвэрийн цэг тогтохгүй бол энэ хууль батлагдахгүй. А тэр тохиолдолд өнөөдрийн бидний энэ хилцүүлэг дараа дараагийн парламент энэ асуудлыг хилцэх судалгааны том суурь болж түүхэнд үлдэнэ. А магадгүй тэр нь дараагийн удаа шийдэх тэр парламентын эхлэлийг бид нар өнөөдөр тавьж авахыг ч бас үгүйсэхгүй. Тийм учраас яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэг үг үсэг цэг тасдал бүхэн цаанаа маш нарийн утга агуулгатай логик уялдаа холбоотой учраас бид нар маш нарийн тооцож одоо ингэж ажиллах нь бол зүйтэй юм аа гэж бас үзэж байна. Тэгээд судлаачдаас асуулт асууж байгаад бас их баярлалаа. Тэгээд манай ажлын хэсгийнхэн яг тэр тоо болон бусад асуудал дээр дэлгэрэнгүй судалгааны нөхцөл байдлууд ямар байна? Энийг хариулах нь зүйтэй хаа. За 84 дугаар микрофон. 86 бомдор. За би яг устөр судлалынхаа үүднээс бол тайлбарлая гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ э, хүн амын тоонд харьцуулаад куб язгуур гарч байгаа гэдэг ганцхан үндэслэл яриад байна гэдэг чинь тийм. Гэтэл энэ маань цаана маш олон уулын үндэслэлийг бол шингээсэн байгаа. За яг энэ куб язгуурын аргыг анх ашигласан нь 1910 онд Английн сонгуулийн үр дүнд суйрлаж үл хийж ирсэн. Нэгшэндээ хоёр том нам сонгуулиар ямар санал авна тэр нь планд орохороо хоёр намын куб болд юм байна гэдгийг нотолж тэрийг ол одоо тухайн үед бол хэрэгжилж исэн байна. Тэгээд түүнийг 1969 онд бол Такапира ашиглаад пламтын хэмжээг үл хүн амтан суулж болох юм байна гэдэг зүйлийг бол гаргаж ирсэн байна. Тэгвэл Куб язгуурын цаана ямар одоо зүйл шингэсэн байдгүй гэхээр хүн амын тооноос гадна эдийн засгийн хөгжлийн түвшин орж ирж байгаа. Эдийн үүнээс гадна нийгмийн шилжилтийн түвшин, үндэсний бие даасан байдал тусгаар тогтнол, сонгуулийн арга, тэ сонгуулийн тэр тогтолцоо нь ямар юм? Парламентын чадамж, чиг үүрэг, шийдвэр гаргадаг байдал нь ямар юм? Зөвлөлт тийм үү, шууд гараа өргөт юм уу? За мөн тухайн төр нь эртний уламжлал төр юм уу? Эсвэл орчин цагийн төр юм уу? Хувь хүний болон үндэсний онцлог нь ямар юм бэ гэдгийг бүгдийг шингээж агаад гурван төрлийн тэгштэл бол гаргаж ирсэн ба. Тэгээ бид нар нөгөө хамгийн хялбарчсан байдлаар нь куб язгуур гэж яриад байгаа боловч яг одоо эхний жишээлбэл дэгшлийг харах юм бол хөдөлмөрийн насны хүн ам за мөн одоо тэр бичиг үсгийн тайлгдал энэ төр гээд мөн одоо дэлхийн дундчид тухайн саяны дурдсан зүйлүүд нь нэгтэй тэмцдэг бол тэр нь одоо тухайн ус хэдтэй байх вэ гэдэг бүгдийг тооцоолж аваад бол гаргаж ирдэг байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол манай улс төр судлалын хувьд бол куб язгуур нь одоо илүү ойлгомжтой гэдгээр нь авч ашиглаад ол бодож байгаа. Түүнээс биш саяны өгцөн бүх одоо зүйлүүдийг дуртах юм бол манайх бүр 154.4 гарч байгаа. А Куберэ болохоор бол 150.9 одоо 9 гарч байгаа. Ийм одоо юутай байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За тэр одоо очин цагт бид нэр технологийн төвчлийг ашиглах ёстой биз дээ гэж. Мэдээж тэрэн дээр бол одоо санал нэгтэй байна. Ашиглавал илүү их бүтээмжтэй байх ёстой. Яагаад гэвэл рекламын хэмжээ гэдэг маань бүтээмжийн асуудлыг ярьж байгаа. Тэ хүмүүс хоорондын харилцааны асуудал хэр их бүтээмжтэй байж чинь тэр одоо плантаас үр өгөөжтэй хувь батлагдж байна гэдгийг л ярьж байгаа. Гэтэл тэр одоо харилцааг зөвхөн технологийн даваа байдлыг ашиглаад хийнэ гэвэл магадгүй одоо энэ хилцүүлгийг орон нутагт очих тойрогтой ярина гэдэг зүйлийг зөвхөн технологи ашиглаад ярих юм бол бас хүрхгүй байх магадлал өндөртэй байхыг үүсэхгүй тий. Тэгэхээр нөгөө энэ одоо хүн хоорондын харилцааг яаж зохицуулах вэ гэдэг нь плантын хэмжээнд бас орж ирдэг. Энэ нь их чухал байдаг. Такаперигийн энэ куб язгуур. Тэгэхээр зэрэг одоо миний харуул яг одоо энэ тооцоонд бол технологийн дэвшил байдлыг бол тооцоолоогүй. Мэдээж одоо Уганбаатар агш эдийн засгч учраас тэр технологийн дэвшлийг яаж ингэж болох вэ гэдэг талаар бол хийж өгөх аа. Яг одоогийн нөхцөл байдлаар бол жишээл Монгол улсын нөхцөлт бол тойргийнхаа сонгогчтой очиж уулзахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал байна гэдгийг бол харж байна. Мөн одоо гişүүд хоорондын одоо харилцаа гэдэг маш олон коммуникацтер тогтож байгаа учраас тэр бүхнийг энэ куб язгуур шингээдэ шүү гэдгийг хэлье. За баярлалаа. За жигжис сүрэнгийн чимрэг шүү.